Hamsohana, Hamsohana kolxozobod. Nomer Adin. 26 kg keldi bu. Ha, yaxshi. Şermi Bazar'dan şu bugün aldım. Bugün aldınız ha? Şu bugün astırıp, bugün bana soyup arttırdım. Bu qo'chqor kaç kilo çıktı? aka? Bu koçkarımız, Ergaç bu. mı? Ha, 26 kilo geldi bu. Ha, yaxshi. Ha, 26 kilo tuğmadan tutsaklı, ötkeylerimiz, şimdi ötkeyler tutsaklı. Ha, Hmm. yaxshi. Bu necha kilo dumba bersa endi? dumma chiqsa ikki yarim kilo dumma chiqadi ikki yarim kilo hmm, ikki kilo ikki yarim kilo yaxshi siz qassob olib kelib buyoqqa so'yib beraverasiz qassob men shu yerga olib so'yib beraman olti yildan beri ishlayman ha yaxshi qo'lingiz dard ko'rmasin chetaklar ham barchasi qo'llari dard ko'rmasin shunday shunday charchamasin qavrg'anoq maydalash nasıl? çox görsətməsi məydədir. Hozir buni maydalanib, hammasi marinavatda ketadi. Bunların var mı? Yine arkadaşlar servet asma. Papa, die Childarus-Schneise? Wir schieben. Wir schieben. Hatta bora kanata. Kıymasa. Ne yapacağız? Bizden hop taşlayın. Bizden hop taşlayın. Yerlerine hazırlatı olanı kuştan. Bu harim tamirlarda. Harim tamirlarda. Bu yerda maydalarni oltaga tayyorlanadi. Bo'lak bo'lak tashlaysizda, ha inshaalloh inshaalloh noldan boshlayapmiz somsani qanday tayyorlash bo'lish jarayoni maydalar ko'p ko'rima bo'lishi kerak ekanda pichoqlar o'tdi Gracias. sal xamir qattiqroq bo'lishi kerak xuddi dumbaga o'xshab turibdi buni qarang duvalar olish jarayoni bu shunday taglab qo'yaveradi tortilmaydi yaxshi уже o'rganib qolgansiz qancha qancha ketishi o'nso'mlik qo'y go'shtidan a qo'y go'shti o'n so'mlik somsani tayyorlash jarayoni bu hammasi go'sht ekan opa mana bu yoqda yoyish jarayoni ketyapti aka boshchiligidagi ajoyib nomer один somsaxonasi opa charchamayapsizmi yo'q charchashi yo'q zo'r qismat bersa Sabzavot bozori bozorning orqa arqa qismi tomonida. Nechi pul so'msa tayyor bo'lyapti, ha? 5 so'mlik. 5 so'mlik, ha? Mol go'shimi? Qo'y go'shimi? Mol go'shi. Mol go'shi, ha? Mana joyi go'shtlar ketyapti. Azizlar, mana 5 so'mlik mol go'shi somsa tayyor bo'lish jarayoni. kun oldin marnavat qilib qo'yasizmi bugun tayyorlab qo'yasizu ertaga shu mahsulotni ishlatasiz bu piyozlarni ham hammasini заготовка bugun tayyorlab qo'yasizlar piyozni to'g'ronni to'raymiz sevib chiroylab keyin bugunga ertagalikka tayyor bo'ladi endi sigir bo'lmasa ham astoydil chin yurakdan chin dildan qilsa mehnat qilsa u ham shirin bo'lib chiqadi shundaymi ha qancha mehnat qilsa bunga mehnat qilamiz shunday shirin bo'lsin xalq rohat qilib rahmat yeb ketsin beshta go'sht ikkita yo'q uchta yo'q a qabrg'ali samsa está. Lleva muchita poquita. Lleva muchita palabra. bu hamma o'zini ishi bor bir kishi duvalar ochib tayyorlab beradi bir kishi go'sht mahsulotni qo'yib yopadi yopadigan odam yana boshqa kishi yana bir olti kishi yetti kishi ishlayotganda bir kishi duvalar qiladi bir kishi заготовка tayyorlab beradi sakkiz kishi sakkiz kishi Ha, Tojikistonda Qalqozobotdan nomer 1 samosasidan bular. Bozor qasi. Samosalar qanchadan bo'lyapti aka? 5 so'm, 8 so'm. Qo'g'oshiga 5 so'm. Qo'g'osh 5 so'm? Ha. Qo'g'osh qancha? Qo'g'osh 10 so'm. 10 so'm. Qavarg'alik samosa ham bormi? Shu qavarg'alik samosa emas. to'yda provozasidan original chiqyapti original a gap yo'q savdo yaxshi ketyaptimi aka savdo yaxshi bu qanchada tayyor bo'ladi hozir yoqyapsiz aka yopganimizda hozir yigirma minutda chiqadi yigirma minutda tayyor bo'ladi bir yopganingizda qancha ketadi aka nechta somsa ketadi shu o'n so'mlik somsa maydasi ikki yuzta ketadi ikki yuzta ketadi a e, ofaringa sirni qarang holda turib bo'lmaydi mana bu yerda ham bitta tayyor bo'lyapti ha u tayyor bo'lyapti buni o'zi bo'ldi buni o'zi bo'ladi buni o'zi bo'ldi bizda hech nimasi qolmadi odam ochilar ichkari to'yinlar xudo barakasini bersin buni yigirma minutda tayyor bo'ladi dedingiz ha yigirma minutda tayyor bo'ladi ajoyib ajoyib Bana tavşanı pişirip cereyonu gidiyordu. O samsa yok o. Yok o. Bu berganı ki. Bu su berası kim demlayısı da? Ha. Evet. Analizler somsanı su verip jarayonlar. Bir saatte su veremiz. Bir saatte? bir satr bir satr oho mana bo'lmasa bir satr bo'lsa yaxshi suv ketadi bu oqib tushib ketmaydimi yo'q oqmaydi ko'ryapsiz kursangiz ajoyib ajoyib bu mazasiga ta'riflashga til ojizda Ha. somsa tayyor bo'lyapti shey charchab qanday tayyor bo'lish kerak ikki uch minutdan keyin nasib xohlasa uzamizmi uzamiz halqa taqdim etamiz bu joy shu husayn akani eski bozorni orqasi ha nomer один mana degan joy tarxozobod xalqimiz kutib turibdi qachon tayyor bo'lishini Şu da var mı? Hatta bir tozu örnek edelim. Kevzat Kaplar'ın istoyu. Ver boşa. Bugun biyot, koy. İşte beni yapar. Yapar. Bu mu lan? Bu mu lan? ikki tane yedim qaysi bo'lsa pul olganlaringizdan beri uchib olganlari uchta savoy bering opa barchaga yoqimli ishtaha tilab qolamiz ha, acayip somkaları var. Onu tasını bir tarekaya koyup şöyle var. Kare con le stelle si vede. Baqa baqa. Xabinə işte uzun aga. Boya sötək. İşte uzun kartadan. Hadi hadi. Kaç kaç kaç kaç ya kaç. Şuna kalkmaya ben de yürüyorum abi. Hayvanı ben akamda 10 son beri var 3 oldu. Arka poyon poyon poyon poyon.